Ciao a tutti ragazzi, Ciao. sono Sebastiano Serafini con Enrico Tiger e oggi siamo qua a parlare di una domanda che ho letto, tu sai di cosa stiamo per parlare oggi o no? Sì, okay. perché ha fatto abbastanza scalpore eh, su Facebook. Eh, infatti abbiamo letto su Facebook la domanda che era cosa preferisci tra Italia e Giappone? E vabbè, mi sembra che la maggior parte, l'80% delle persone... Ma l'hai detto Italia, detto, vero? No, ha detto Giappone. No, ha detto Italia. Alla fine poi hanno Alla fine hanno detto se tu avessi un buon lavoro, retribuito, eccetera, che cosa preferiresti? Perché la maggior parte aveva votato Giappone all'inizio perché semplicemente in Italia non c'è lavoro. Quindi sono venuta in Giappone per lavorare, tipo la maggior okay. parte. Però ah, poi la hanno rifatto. Ah, mi, mi, ero perso la, il rebooting. Sì, di quella domanda. quindi se uno diciamo potesse fare lo stesso lavoro se sceglierebbe Giappone e Italia Ok, ok no adesso l'ho capita, non sapevo che era così E tu cosa Hai risposto a tutti e due? Hai risposto solo a uno? O non hai risposto? No, Io... visto che hai risposto al primo hai risposto a Giappone, l'ho visto E il secondo è anche Giappone Eh, come mai? Vabbè, insomma, <laughs> Beh, insomma. Allora, per quanto il Giappone ha le sue grandi regole ed è anche molto difficile la società, cioè lavorare in Italia non saprei tanti posti di lavoro, no. però almeno nel mio è abbastanza più una eh, parte, no. nel senso Questo sono sarebbe, tranquilli. Eh, sarebbe difficile fare questo lavoro in sì, Italia per sì, te, cioè non, non, esiste neanche proprio non il tuo lavoro. A parte che non esiste, ma metti caso che anche se esistesse sono più scialli, non so eh, come, sì. si, <laughs> come, si, dice, cioè a me piace il Giappone perché mi piace stare qua fisicamente, eh. uscire e vedere... Sì Shibuya, Ikebukuro, cioè tutti i posti ah, che mi piacciono. Sì. Mi piace proprio vivere a Tokyo. Eh, Però vorrei lavorare anche di più all'estero. Eh sì, niente. sì, <laughs> non, no, non lo so. Eh, non lo so perché io quando ho letto quella domanda ti giuro che lì per lì, proprio il primo secondo, eh, però si dice sempre che bisogna fidarsi dell'istinto. Eh. Appena arrivata avrei messo Giappone. Comunque e non è che... Messo. No, ma <laughs> ancora adesso ti dico, io ti dico che il punto è che non riesco, cioè non riesco veramente a decidere, è proprio un 50 e 50 perché io comunque ho vissuto lo stesso periodo che ho vissuto in Giappone, l'ho vissuto anche in Italia. Mi sembra che una domanda difficile da fare, soprattutto perché comunque... Sì, perché... La... Dipende dipende tanto. Cioè, noi, vabbè, io più di te ancora, ma dico, noi comunque abbiamo vissuto in Giappone per molti anni sì. e quindi riusciamo un pochino a, a, fare un paragone, però tanta di quella gente che ha risposto secondo me non ha neanche mai vissuto in Giappone. No, secondo me non quindi... ha vissuto abbastanza, magari ha vissuto qualche anno, eh. lavorava in ditta e si è trovato male, se... sì. perché tantissime che vengono in Giappone stanno tipo due o tre anni esatto. e poi esatto. notano che è troppo diverso vivere e viaggiare sì, in Giappone e se ne vanno quasi delusi, no? Ma anche io ho avuto il mio periodo di crisi eh, perché comunque innanzitutto secondo eh, me in Giappone se, beh, prima di tutto proprio essenziale anche se ci sono tante persone anche YouTube che non parlano giapponese se non parli giapponese e vivi in Giappone secondo me è... ti ehm, trovi male cioè. sì cioè nel senso esatto. secondo me cioè non è che ti trovi male è che sarai cioè già anche se sei giapponese un pochino estraneo non è che ti senti estraneo però già ti senti speciale se sì, vogliamo dirla sì, in modo più vero. carina però sei comunque una persona diversa e mm. non, non perché i giapponesi siano xenofobi o perché già non abbiano paura degli stranieri o altro cioè è perché comunque eh, la maggior parte dei giapponesi il 99% più o meno saranno giapponesi cioè quindi comunque sei diverso fisicamente ah, vieni da un background culturale diverso che non è come venire Italia-Germania è proprio una sì, realtà completamente diversa è l'opposto eh sì sempre quindi, eh, quindi, diciamo, non lo so, ti giuro che non, non sono riuscito, cioè pur avendo vissuto in tutte e due non, non riesco a, a, sceglierne una delle due secondo me perché comunque ho praticamente tutte e due un po' nel cuore perché in Italia c'è i miei amici. No, anch'io l'Italia ce l'ho molto nel cuore, cioè, anche dei posti. Piace. Eh. Però se dovessi scegliere di quale dove vivere io sceglierei il Giappone. Eh... Tu? <laughs> C'è Fabio là, il nostro cameraman. <laughs> <laughs> let me ask you this question. Do you prefer Australia or Japan? For and everything like you have to choose one stiamo chiedendo al nostro cameraman se preferisce l'Australia che è il suo paese natale o il Giappone can you answer this Japan. question? Japan? Japan uh, I don't know it's hard ah uh, you like Japan no ma io adoro il Giappone perché comunque il Giappone mi ha dato la possibilità di fare il cantante il modello lo facevo anche in Italia però comunque eh, non così e diciamo di vivere di questo lavoro eh, riuscire a fare canzoni e tutte queste cose che comunque non avevo la possibilità prima quando ero in Italia però io comunque ti giuro che vivo tantissimo anche in Italia perché comunque io riesco ad andare in Italia molto più spesso di te, penso. Sì, sì, sì. Io almeno tre mesi me li faccio in Italia all'anno. <laughs> Cosa? Perché? Perché tu puoi fare tutti. <laughs> Ma non è vero. No, però nel senso un pochino, eh, sì perché io, grazie a YouTube e grazie a tutti voi, <laughs> grazie a... Cioè, Ormai il canale ha preso, sta decollando. No, e, e, comunque ti dico che una cosa bella di viaggiare così tanto è che mi fa veramente apprezzare entrambe le nazioni. Perché io quando. Ah, quello però sì, nel senso. Ah. Il fatto che io sono poi andata avanti e indietro sono riuscita ad apprezzare tutti. Sì, perché io per esempio quando. Eh, L'inizio era un pochino più. Oddio, voglio solo il Giappone. Più, eh no, Giappone. anche. Poi ho eh. iniziato a capire come andavano le cose qua e ho fatto. Vabbè, però l'Italia ha anche i suoi pregi come. Mm. Comunque mm. l'amore, la calorosità いいの <laughs> Madonna, è proprio un abbraccio alla giapponese. <laughs> no, così alla eh. giapponese. <laughs> e eh, vabbè, diciamo che non, ehm, sì. non c'è qua in Giappone ed è una cosa che mi manca tantissimo. Anche i miei fan, in realtà sono molto più legati ai miei fan italiani che sì. a quelli giapponesi perché quelli giapponesi... Questo lo dice perché sul canale no, di, di no, italiano, no, no, se faceva perché... video in giapponese... Ma... No, no, ma perché... A parte che in Italia ci sono tanti ragazzini, tante ragazzine che mi seguono, quindi sono anche più piccine, poi mi vedono no, un po' come una forma di idolo. Sì. Mentre in Giappone Giappone mi vedono proprio come forma di modella, come gay Nojin, cioè sì. come persone del mondo dello spettacolo. Sei più distante. Sono più distante. Anche se loro. poi ti vengono praticamente con queste telecamere quasi sotto le gonne a partire foto in ogni No, giorno. no, no, a parte quelli Lì sono, ti senti più sono, distante, no, dovresti essere fan, più non vicino. Sono, non sono, mai fan, lì è il comic art, ah, okay, arrivano okay. proprio di tutti. Sì, perché ho visto i tuoi vecchi video. Tanta patata. Tanta patata, sì. <laughs> Lì eh, cioè, è, più campo cosplay, ah, quando sì. uno viene ai miei fan meeting eh, adesso non si più, no no, no. Cioè, già stringendo cioè... la mano saranno là Sì sì, cioè già quando mi danno la posso prendere la no, mano Però sai cosa, a me la domanda è che, eh, cioè io non riesco più che altro tanto a fare divisioni tra le nazioni Cioè nel senso è difficile, cioè lo so che è un concetto un po' complicato però io mi sento proprio cittadino di un po' quasi tutto il mondo non, Sì, tu sei quindi, molto international Anche se, cioè non perché viaggio tanto ma proprio perché non riesco a vedere proprio differenza Ti dico io adoro, sono attaccatissimo al Trentino no è mia città natale e io anche... per esempio no no, la <laughs> tua no. città natale no no per niente E io invece sì mi dispiace, <laughs> mi dispiace ma no, mi dispiace Secondo me è una domanda difficile, ti dico a livello di lavoro... Dipende come sei messo, io per eh. esempio ho avuto tanti traumi in Italia. Tipo? Il bullismo. Ma c'è anche in Giappone però. Sì, eh, sì effettivamente c'è anche qua. Però non l'hai vissuto te, quindi è diverso. Eh sì, madonna. Nel campo lavorativo qua c'è, l'ho anche subito, però... Infatti da turisti Italia, tutti gentili giapponesi, sì, sì, quando hai iniziato a lavorare... a lavorare con loro, ragazzi, è l'inferno. Vabbè, però, però io sono Italia. abbastanza anche strong, cioè nel senso sì. che mi faccio mettere i piedi così tanto. Ma mi fa ridere che <laughs> tutto quello che stai esatto. dicendo è praticamente presente la canzone che abbiamo appena fatto sì, perché appunto. oggi abbiamo girato questa lei mi ha dato un po' un cioè devo dire che la canzone è nata un pochino vabbè era una canzone che già c'era da un po' però esatto. poi la, il lyrics è stato tutto il testo è stato ricostruito apposta per seguire perché ho visto il tuo video da Imperia a, a Tokyo e c'era un po' quel video che hai raccontato un po' la tua storia allora ho deciso che questa cioè infatti anche il video è tutto un po' ispirato alla sì, tua storia sì è un po' ispirata alla storia de, dell'inizio sì. uno dice ah ma tu hai avuto fortuna eh. l'hai data facile eh guarda Beh, in realtà devo dire che la fortuna fortuna aiuta in ogni campo, cioè sì, quel minimo, però... Sì, però se nel senso... Se una cioè, persona interessante Se Yuriko avesse avuto solo Ciao. fortuna, se io avessi avuto solo fortuna, non è che sarei finito a... Perché poi c'è tanta gente che mi scrive anche su Facebook, mi dice Ma come si fa a diventare cantante in Giappone? Ma che... <laughs> Cioè, che ne so, no, non, è che, non, è che, c'è un manuale per diventare cantante, capito? No, cioè tu ci provi, mandi i tuoi... mandi la tua musica Eh, ma adesso anche là è difficile, perché adesso con YouTube stanno cambiando tutte le regole. È vero, ah, in Giappone è più facile. Un po' meno comunque, in Giappone Giappone comunque forse, mi sa che il Giappone sarà l'unica nazione dove YouTube non prenderà mai così tanto come negli no, altri paesi. Ma Sta prendendo. Chi? Chi è che lo dice? Marco l'ha detto. Mm, no, però se ci pensi per il numero di persone che, che fanno YouTube, cioè guarda che l'Italia... Ma il Giappone è vicino comunque. Eh, ma il doppio dell'Italia però, cioè c'ha 130 milioni di persone. Perché le luci sono cambiate? That's so funny. That's so funny. Beh, qua ci fanno gli eh, scherzi. Ah. Vabbè, <laughs> e... Allora! Ah, like, you know? It's so funny. Vabbè, comunque in conclusione questo era un video che non so se è venuto bene o male. Ma secondo me è bello, giusto? Cioè nel senso, tutti mi dicono, ah ma tu non sei amante della nostra patria. Basta Fabia, hai rotto il cazzo! Per chi mi volesse seguire sul mio canale di Sebastiano <laughs> Serafini cazzo vi lascio il link. Allora, io sono una persona dolce. Una, ma un amore proprio. Beh dai. Senti la mia ironia, uh. Eh, vabbè. Comunque, no, eh, vabbè, devo dire che è un video che stiamo un po' praticamente svagando. Però cosa vogliamo dire? Allora, tu preferisci il Giappone? Io preferisco il Giappone, lo dico proprio con me. Cioè, nel senso, effettivamente dipende. Sì. Dipende tanto perché a me piace l'Italia, amo, amo i miei fan italiani. Ma tra i due adesso io dico io voglio vivere in Giappone, questo non lo cambio. Sì. No, no, anch'io voglio Però sai anche lì Perché sai, io adesso sono in Giappone comunque da tanti anni Da quando ero bambino Quindi veramente In conclusione direi che è difficile dare una una risposta, sai cosa? Che anche se volessi rispondere in Giappone poi penserei ai miei genitori e ai miei amici dell'infanzia come la prenderebbero se mi dicessi. Io ti dico, non, non posso, tras- cioè non lo so. <laughs> Penso ai miei. Cosa? Io penso ai miei genitori che... Che invece non eh, sarebbero. Eh, io come computer di 18, cioè 19 anni, perché a 18 c'è Eh, perché tu anche morte. non sei più tornata. Ah, è vero, tu sei venuta con il... sono venuta proprio e ho fatto ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma, eh beh, poi col terremoto... Parliamo, però... Eh, no, so. io volevo venire da tanto tempo prima, cioè comunque da quando ero alle elementari che sognavo di andare in Giappone, ah, però sì. ovviamente ero troppo piccolina, i miei non si fidavano. Eh, beh, sì. Poi non lo sapevo, chissà visto. Eh beh, Quindi, sì. io avrei detto l'Italia, tanti mi avrebbero attaccato con Eh, ma allora perché adesso stai in Giappone? Sì, adesso... No, no, io ti dico, allora la mia indecisione è 50-50 o più Giappone? No, non, cioè più Italia sicuramente no, quindi già lì, okay, già nel io senso, io ti giuro che il Giappone ce l'ho nel cuore almeno al 50% e ancora di più del 50 o no? Perché per me è veramente difficile perché non riesco proprio, cioè io non riesco, tu, tu sarai sempre qua tra 10 anni? sarei qua Sai per sempre. Sai che me, lo chiedono, me lo chiedono spesso, io me lo chiedo sempre non saprei. Io me lo chiedo anch'io a me male. stesso, non so rispondere. Io ti dico voglio comunque venire sempre in Giappone, però sai cosa? Più si va avanti con gli anni, più anche le distanze con gli anni, lo so, eh, è quasi un video. Il Giappone è un po' difficile perché con il cuore... Vabbè, se ti fai la famiglia... Relazionalmente, se... eh, ma... Con i giapponesi non per esempio il Giappone noto ho provato, cioè finché erano persone diciamo half, però diciamo non, non vissute in Giappone da un'altra parte, andava bene, sì. perché erano più vicine a me. Beh, ma se incontri un però, half, un, un half, half diciamo che, è nato in Giappone, metà e metà, metà, sì, o, metà. o doppio diciamo. Sì, però giapponese è sicuramente giapponese o comunque chi è nato qua ho sì. notato proprio del, questa proprio distacco culturale enorme anche nella sì. relazione amorosa che io non sono abituata. Quindi Sai cos'è? Una cosa che però è molto divertente, molto esatto. interessante tuo è che tu non sei cambiata comunque tra virgolette perché ci sono tanti stranieri che rimangono tanti in Giappone e mm. si giapponizzano. Lei anche se intanto fa queste voci super giapponesi, nel cuore lei è rimasta italiana, molto italiana. Sì, però Dici che sei cambiata, cosa è cambiata? Beh, sei più molto metà metà. Eh. Sì? È una cosa che mi ha detto molto anche il mio manager, se no lui diciamo cioè non che odio gli italiani, però ho avuto un pochino brutte esperienze con gli italiani. No, vabbè, l'italiana è fa... educata, non... Ehm, sì, no, però fa, tu sei che... molto giapponese in tante parti. Ah sì? Tipo, io, io, non lo so, ma secondo me perché noi, noi parliamo quindi italiano, quindi... Sono molto non... bella scialla, sono no. molto... Anche nelle mie live in italiano, se vedi le mie live giapponese e vedi le mie live in italiano sono due mondi separati. Beh sì, anche la voce cambia di... Sì, di sì, ma il modo di fare tutto è, è il mio personaggio, è Yuriko. Dai. Vabbè, vabbè comunque <laughs> spero che questo video, vabbè... Non hai dato una risposta risposta. No, non ho dato la non risposta e vi dico non lo so, vi dico... Non lo so. Non lo so, non cioè lo so. vi dico non so se starò qua per sempre, io adoro il Giappone, mi ha dato talmente tante cose che non posso lasciarlo. E ce l'avrò nel cuore per sempre, e comunque Però è come la mia città natale, alla fine Tokyo. ti volevo tipo dire, cioè, tu ti fai chiamare tipo Sebastiano Serafino, eh. no? Tu sei totalmente italiano in sé, anche come eh. ti porti. Io per esempio questa cosa non ce l'ho. Cosa? Che io fin da piccola mi sono voluta far chiamare Yuriko. Ah no no no, ma in realtà secondo me io invece sono più giapponese di te Perché tu no, non lo vedi, cioè se vedi, vedi una parte di me molto male. Ti assicuro no, che invece non, non mi conosci male. No, in realtà guarda che tu ti manca Perché te mi hai sempre visto solo con O durante il shooting o shooting con te Ma non mi hai mai visto in realtà come sono io con i giapponesi O come sono io una no, relazione con la giapponese Quindi io so, I papi mio... giapponesi che ci sono e tu inizi a fare il pazzo Cosa? <laughs> tu inizi a fare il pazzo Eh ma perché qua comunque è una realtà un po' diversa diciamo quando fai gli shooting sai devi anche un po' è un po' complicato, non è okay. come se tipo fossi al lavoro o altro, cioè questi comunque sono Vabbè, shooting sì, che organizzo io con amici, se invece fosse uno shooting di lavoro sarebbe molto diverso diciamo, anche perché poi comunque devo dire che comunque nel corso degli anni mi sono un pochino più ritalianizzato in certe cose, però c'è stato un periodo che ero diventato quasi completamente giapponese. Vabbè diciamo che non sono in grado di dare una risposta, eh, però devo dire che il Giappone, boh, non lo so, forse... Boh, forse forse il Giappone, perché comunque il Giappone alla fine, alla fine, eh, non lo ah, so. ok, abbiamo un Sebastiano molto indeciso. Io voto Giappone. Ecco, comunque una risposta difficile. È difficile, se non vivi qua da tanto e non accetti certi lati è molto difficile. Mm, però io, e... io, mi vivrei, io, mi vedrei vivere qui, non, non so, non lo so, boh, forse è più Giappone però alla fin fine. Sì. Mm, tra i due cioè più che altro è che riuscirei cioè io nel senso io non riuscirei io ehm, all'Italia ci sono affezionato più legami di amici e, eh beh, sì, e, e famiglia sì. però se non avessi quelli alla fine non è che avrei non avrei bisogno di andare in Italia poi tanta gente quando sono in Italia mi chiede ti manca il Giappone ti manca il sushi no quando sono in Italia mi godo la pizza oppure quando sono qua ti manca ti manca la pizza no quando sono qua mi godo il sushi cioè devo dire che non sono una cioè sono una persona che apprezza molto il momento si accontenta ah, sì. di quello che c'è quindi sì, devo dire che per quello che adesso sono in Giappone ti dico Giappone, magari sono in Italia ti dico Italia, però non c'ho una risposta perché li adoro tutti e due, oh, è difficile. Va bene, come sei giapponese in queste risposte. <laughs> no, non è <laughs> vero, però nel senso ti dico, boh, diciamo che non riuscirei a rispondere Italia, sicuramente non riuscirei a rispondere okay. preferisco Italia, ti dico posso essere un indeciso o preferire il Giappone, diciamo okay. che te lo dirò tra dieci anni. Tra dieci anni prossimo video. Con... tra dieci anni prossimo video ancora su che cosa preferiremo. Va bene. Va bene. Salutiamo? Ok, ci vediamo al prossimo video, fateci sapere voi che invece che cosa preferite e perché ovviamente. Sì. E... Eh, che cosa ne pensate delle nostre risposte. Eh, esatto, se vi hanno soddisfatto. Non uccidetemi, no, <laughs> mi piace, però io sto bene qua. Eh. <laughs> ok. Ci vediamo, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. ciao.